अपन है ना दस पांच किल तक है ना इनसे ना मरेंगे ठीक पांच नहीं दस मान लो ठीक दस किल तक इनसे हम मरेंगे उसके बाद हम मारेंगे मरना मत इनसे ऐसे ही खड़े रहो अपने खड़े रहो point for the red team. खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो जैसे आठ हुए बढ़ जाना इन पे मारो चलो Killing spree for the red team. भाई मारो No mercy! Reloading! Dead! Nice shot! बेकार No mercy! Killing spree for the blue team. Nice shot! है यार जब हम एम टू बोर्ड चला रहे तो ये यार चला रहे हैं तो हम Blue team victory! है ना दस पांच किल तक है ना इनसे ना मरेगे ठीक पांच नहीं दस मान लो ठीक दस किल तक इनसे हम मरेंगे उसके बाद हम मारेंगे हाँ। हमको खिलानी है तो टीम अप करेंगे ना तो ही करेंगे हम नहीं तो मारेंगे तो हम भी मारेंगे लेकिन दस किल के बाद ठीक चला दो दस किल के बाद मारना इन्हें मरना मत इनसे ऐसे ही खड़े रहो अपने जगह पे खड़े रहो टीम वाला माइक कॉल पे कर लो बस जगह पे खड़े रहो तीन नंबर को खेलने दो अपन दोनों खड़े रहते हैं अरे हाँ हबीब तू अंदर आ जाओ भाई चार नंबर अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ ठीक है ठीक है ठीक है point for the red team. खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो भाई गॉड जिला hai छह किल आठ पे मारना देखो आठ पे आठ पे जैसे ही आठ हुए बढ़ जाना इन पे मारो चलो Killing spree for the red team. भाई मारो मारो मारो मारो मारो भाई No mercy! Reloading! Dead! यार वॉरियर ऐसे किल तो मत लो Nice shot! भाई सही चला रहे ही चलाओ नो मर्सी कवर मी भाई आ रहा Killing spree for the blue team! Nice shot! यार जब हम एम टू फोर चला रहे तो ये यार चला रहे हैं तो हम यार चला रहे तो ये एम टू चला रहे हैं तो Target down! Reloading! No mercy! आओ मेरे पास मेरा आओ पास क्या चाहिए होगा। कैसी क्या Come चाहिए to me. पाकिस्तान? अरे यार इनसे मैं मार तो नहीं मार Blue team is in the lead. मरना मारो मारो सब मिल गया तो देख क्या रहे हो Watch Clear! out. Warrior warrior warrior warrior warrior अबे दे दे वॉरियर को warrior No mercy! Yeah. Cover me! Watch Cover out! me! यार पीछे से आ गया मारो मारो मारो अब एक दिन चलाओ अरे भाई मुझे मार रहा Great! You're Watch about out. to win! भाई ये The गोड red किला वाला team बंदा मार doesn't रहा have है a lot of time left. No mercy! Reloading! victory! Excellent work. भाई कितना किल कर दिया भाई तू बढ़िया भाई वॉरियर